aqui. Meu filho tá pensando aí na vida, hein? Você que matou, não foi? O que tá acontecendo aqui? Oh, não. Vixe, começou a feira. <laughs> Meu Deus. Que isso? Que isso? Meu Deus, só tô seguindo o fluxo. Tô tirando vida dos meus amigos mesmo, ó. Meu Deus, <laughs> eu também tô ficando louco aqui, é sério. <laughs> Meu Deus. Eu tô igual a CPU. Nossa. Foda-se pra cair. Tá menos 3, menos 5 do que Kial. É isso mesmo, mano. Tipo assim, agora meu grupo tá morrendo. Tipo assim, minha equipe, né? Que que é isso? É todo mundo de escudo aqui? Que porra é essa? Nossa, eu nem vi você, cara. Eu tô ficando doido. Não é você que eu quero, não. Na verdade, é você que eu quero. Mas eu não quero você, sabe por quê? Porque eu não quero. Então eu não vou querer você se eu não quero. Mas tipo assim, mas eu quero você. Lá no fundo. Mas eu quero outro. Ou oh, não. Não, não vou matar, mano. E aí, meu amigo? Nossa, Perry tá fazendo alto skill, viu? O outro tava sentado enquanto o amigo tava tentando matar o cara. Tava bem assim o cara. Ai, ah, meu Deus. Foda-se, matei o amigo, não fez nada. Cusão. Não sei quem foi mas eu mato assim do né, mesmo jeito. Tá ah bom, é. Explosão em flash. Ai meu Deus, não sei nem para onde eu, eu tô indo. Eu sou. Eu tô pensando que eu sou super-homem. Consigo passar pela parede. Ou invisível. Oh, não. Oh, boy! Eu tô com 9%. <laughs> Nossa! O cara fica parado, velho. Ah, eu quero matar uns amigos que estão aí. E amigo, tá confortável aí? Tá para olhando pra mim, né? Quer dar o cu? Ô, cara. Meu Deus Alguém me fala o que tá acontecendo aqui? <laughs> O que que é, cara? <laughs> Filho da puta, que susto. Então, gente, se vocês estão gostando, eu vou trazer outros jogos pro canal. Se vocês estão gostando, você deixa o seu like. Se vocês não estiverem gostando, é, dá de like, né? Ah, eu tô sem dinheiro, esqueci de pegar o escudo.

친구 나한테 뭐.